Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Remember Me і це вже самі останні кроки нашої Нілін. А вона вже поняла, що це тат. А, да, це ж все було в попередніх серіях. Все, цель войти в мислительний куб достигнута. Тепер самі круті. I must confront my father. Yet my life story is riddled with holes. Shadows upon the canvas of my life. Once I was Nilin, an errorist, feared and hated, capable of sculpting your memory to my whim. Once I was the adored child of the Cartier Wells, themselves adored by a society they designed. Shadows and light. It's up to me to repair the damage, to right the wrongs committed by my family, Я! whilst chaos threatens to consume it all. Восьмий Конец. the poison that the Грехи whole отцов. world embraced. Edge guides me, and I am ready. Все. О, як красиво. Прям як античні статуї. Зараз перша ночі по ігровому часу. The conception cube, the heart of this corruption. This time we nail it. No going back. Tell me about my father, Edge. Charles Cartier Wells has walled himself away for years, dreaming of his ideal future. It's here that H3O was conceived. Все, H3O. отшельник. Memorized central server, the place where all these memories are stored. Only your father may enter. It's up to you now. Коротше, зараз ми йдемо в те місце, куди може зайти лише той, хто це все зробив. О, це що таке? Підлога. Заходимо до хати, представляємося бабаєм волохатим. Кажемо, що все нормально. Давай поскорше прогружай мені цю обработку твою. Ясно, треба побігати, поки воно загрузиться. Ясно, мало побігав. Треба ще побігати. Ще не загрузилось. Будемо бігати. Походу вже все. Да. О! Ага, я вже починаю згадувати потрошки. Да. І зараз буде дуже таке все шокірує для тих, хто цікавився і дивився всі серії, то той зараз буде в шоці. Так, так, униз. Якийсь дурний сам з собою говорить. Давай. Зараз він дістане по хавці. Who's that? Those voices. Your father. He kept many of your childhood memories for himself. It's disgusting. Genius and despair are a dangerous mix. Так, так, так. Що тут, куди тут? Я нічого не доганяю. Ага, доганяю. Униз тепер. Тепер у бік. Сцила. Сила повернення додому. І Фатмягюль цьому взагалі не була винувата. Тепер униз. І ще раз униз. У бік. Задовбався, скільки це має бути. Сохранялка. Сохранялка. А зразу та й все. Зараз Джекс дасть всім посрасі. Такий лапу від медярську візьме, скаже, я Джекс, панда. Це спогади всіх Sensen ів, які є в місті Новопаріж. А ні, це, походу, їхні. Ну тут, коротше, все можна змішати на кучу. І її, от її спогади, то вона нічого не пам'ятає, бо вони всі тут. All I see are pale fragments of my life. Soundless, tasteless. Да, тут все одно можна, типу, проєкцію проєк... ти... проєкцію всяких думок вставляти, не тільки Нілін, а ще й чужих людей. Don't understand. My father. His work is his life. And I'm going to convince him to destroy it. His work became the only way he could save the life he loved so dearly. What do you mean? Look around you. How to remove painful memories? Це все було зроблено для того, щоб вона жила і не парилась тим, що було. Get a car crash. My god. He did all this for me. And you You are the only person in the world who can convince him to bring it to an end. I can fix everything. Fix everyone. Посивів від страху. Та нема чого страшні ігри грати. Now, give him a taste of his own medicine. Що знову буде в пам'яті ковирятись, Нілін? піртірують. А може воно на автоматі само все, ми просто подивимося гарну картинку. Чи все-таки прийдеться на щось впливати, бо я оцей момент не пам'ятаю взагалі. Уа! Память Шарля 20 лет и 4 месяца назад. А, тут має бути просто, я вже... Да, да, було таке. Перший монтаж. Тут що, ще будуть різні способи перемонтажування його пам'яті? Папа, is mommy coming home soon? Ні, мама вмерла, можеш забути. Mommy doesn't like Jax anymore. Since when he was bad. But, but be still now. I'm going to make everything right again. You can't fix Mummy's leg. It's too late. Oh, I'll find a way to fix that as well. But for now, I'm going to help my little girl. Давай уже. Значить, перша перчатка, яку придумали, була в нього. Але цікаво, хто і яким чудом приклеїв до кожного ці сінсіни, як вони там висять. І якщо його зняти, то виходиш, ти втрачаєш зв'язок. Do you think Mummy hates Jags? No. Why? Did he do something bad? No. No, he didn't. <laughs> now run along and play now. Daddy's got work to do. Okay. Love you, Papa. срака пока Все. Тепер можна у людей забирати гроші, а забирати у них пам'яті. Вони такі, о, привіт, а ти хто? А, так, так, проходив збоку. Або дав комусь морду, а потім він такий дивиться, блін. А Що це було? Не знаю. Так, коли вже нам нарешті дадуть помонтірувати воспоминання. Все, він знайшов лікарство від горя. Хоча його, в принципі, давно придумали, називається горілка. Так, заставить Шарля убити Нілін. Я забув, як мотати дуже швидко. Ага, згадав. Мотаємо на самий самий початок і будемо включати тупо все, що є. Я думаю, що тут е, нема різниці. Тут треба включати все, що є. Давай скорше. Так, скорше мені появляється щось. Що Щось нічого не появляється. О, о, а ні, це ще не то. Ні, ні, щось було. Ага, перчатку, походу, можна буде зламати. А ну. Ще трохи вперед. Давай, давай. Ні, ні, назад. Стоп, стоп, вперед. Щелк. Перемонтировать. Ох, нічого собі. Нічого собі. Це вже напевно... Вищий рівень пілотажа. Пам'ять монтувати всередині пам'яті. Ну давай попробуємо. Помонтируємо пам'ять всередині пам'яті. Я таке навіть не міг собі уявити. Та сама історія, все то саме, тільки що на цей раз треба буде зробити, це вже загадка. Будильники. Сила Дарлінг. Йо. Прям як якийсь бог. Все то саме, але напевно треба буде якийсь один елемент змінити і все. Все решта б нервно лишається так, як було. Hello, Papa. Just finished shopping with Mummy. Hello there, my little smarty. Behave yourself with your mother. Promise? Charles, dear, I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Знаєте, що саме цікаве, що ніде не пояснюється, як саме він бачить, чи взагалі люба людина, як саме вона бачить ці спогади. Як якісь воображаємі картинки, чи як якийсь строгий інтерфейс прямо в голові. Right now, I'm thinking it might not be such a bad idea if your daughter would forget it was her birthday. I'll take some food with us if you like. Я надіюсь, це не зараз все повністю промотувати назад і робити якісь чудесні маніпуляції з цим куском. Визвать збой пам'яті. Як ми його визвемо? Питаємося в самий початок. Повністю в самий. Повністю. Рухаємося вперед і будемо все, що з'являється на дорозі, на на путі, все будемо міняти. Так, ще назад відмотати і тепер чуть вперед. Задвінуть. Ну це все так само, як і було. Ще давай вперед. Стоп. Вперед. Не встиг. Так, я ж вроді би попав. Дурниці, які знову починаються. Вперед. Та Є. Ремня нема. Далі. Ага, далі все само. Понятно, не... не... Нам не треба буде заново все проходити, ми просто. А ні, стоп. Блін, воно вже. <laughs> Я думав, що це відео само пішло. А, а це оказується просто без прокрутки. Воно собі продовжує і грати. Давай, давай, давай. Раз, є. Далі. Да-да-да, молодець. Так, що за глюкани? О. Тепер можна буде, що прям його перчатку зняти? Charles, dear, I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Memory seems like a more commercial option. Стоп, стоп, стоп. Мені здалося, що там щось проскочило. Like a more commercial Just argument. finished shopping Да, да, да, щось проскакує. with Mummy. Назад, назад, назад. Розбить. Є. Shopping. Та сама історія. Все то саме. Стоп, це легше пускати на самотьок, бо перемотуючи це виходить дуже довго. Раз, два, три, чотири. Давай скорше мені домовити. Ну йо-моє. Так. Та ж я попав точно і чому воно мені не, не реагує? Воно мені не реагує, мене це роздражає. Давай. Скорше. Давай, давай, давай, давай. Стоп. Ну да ё давай ще раз, але дуже повільно. Повільно, повільно, повільно. Ну я знов не попадаю, ну що це таке? Раз, два, три. Нарешті. Да, Джек здох на всю жизнь. Давай мотаємо your robot is going to pick up. Стоп! Щось можна ще зробити з Джексом. Так, я розігнався. О, о, о, о, о, щось було, щось було. Так, мене вже це задовбало. Я мотаю, мотаю, мотаю, мотаю. І зараз зміниться карт... Ну, бляха муха. Ну та що це таке? Так. Ну блін. Раз. Йоп твою мать, та ж воно ж уже попадає, дивись, нарешті. Джекса замикає. Джек здох. Все. Стоп! That's dangerous! Ну, а збой. В чому тоді збой? Як зробити сам збой пам'яті? Я просто повторив то, що і так в принципі було. Уже зроблено. А, це треба було зробити ще раз, але вже в його спогадах. Бо перший раз ми це саме робили з її мамою, а тепер точно ці самі спогади міняємо у її тата. Якщо мені зараз видасть якусь ошибку і скажемо тату назад, я двінусь на голову. Слава Богу, все нормально. Я би не витримав ще раз це саме грати. Нили! О май гад! What а, він типа зробив так, що вона померла, да. А як можна вбити людину через спогади? Виходить, що можна. Тут можна. Так то я думаю, що це нереально. Серце ж не перестане битись від того, що в тебе зміниться про тебе спогади. Ох, як завібрувало. давай. Все, шизофренік гарантований. Раз і в психушку попадає дядя. Як все просто. My child. Forgive me. I wasn't naturally gifted, I was just a good student. You were his experiment, Nilan. Break him. Do it. Давай йдемо. Ламай повністю. І що, його тепер треба буде бити, чи що? Цей інформаційний шар колись кудись стянеться, а ні. О, Джекс впізнав Нелін. Все, дядя, психушка за тобой плаче. Все, він все поняв. Психушка від... відтягується. You remix the remix. <laughs> It's The experiments, the abuses, the lies. The entire world is dying from an overdose of amnesia and false memories. Дуже гарно озвучено. The horrors I have dug up. Таке відчуття, що це не комп'ютерні якісь анімації, а реально живі люди. Seems so perfect. So noble an idea. Хотів як зробити як ліпше, вийшло як From the very завжди. beginning, it was a bad idea. You used your own daughter as a guinea pig. And your wife too, if I'd let you. You never forgave me. Why are you here today? Because I loved you. And because you're still a genius. There's a civil war out there, Charles. Hate, fear, riots, pain. Everything you set out to eliminate. It's our Давай, fault, Charles, and it закриємо has to нафіг stop. цей сін-сін. We're nearly there. We must cut the flux relay at its source. Disconnect H3O. The security system is impossible to breach. Unless. It is time. Unless both you and I authorize access. Давай одобрюйте. Together. Hey, Вуала, каже. Вуалах Акбарах. That's why you sent me to remix them. Only they could authorize access to the central server. now it's your turn, sis, to finish the job. Еш зараз там довбанеться на голову. Access protocol to H3O. Vocal validation. Vocal Validation, врубай. Memorize. Срака-пака. Ominous Кубік Рубік склали кольори зелений, червоний і жовтий. Все. Identities confirmed. Access to memorial servers authorized. Антічна статуя від'їхала. І зараз з того боку сидить Зевс. І куча шарових молній. Кінець гри. You're a better, stronger Cartier Wells than either me or your father. I'm proud of you, Вот так. daughter. Here. It's for you. I don't need your Давай, memories вертай. anymore. When you were little, you often came down here to visit me. These memories will help you І find зараз вона все пойме. Thanks. Papa. Каже You're папа. welcome, my little smarty. We'll be waiting for you here. Все. Послали дівку у підвал. Не успіла сказати всім пока. Сохранення, і я говорю замість неї. Всім пока. До наступного разу.